လုံးတောင်းလေးပါတစ်ခေချင်းမိတ်ကြောက်ပါစိတ်ကလက်နဲ့ဘဝပြောင်းလေးဖို့ရင်မစိလိုက်ရှာတာလူတွေလူတွေကြာလူရဲ့ရှာနေကြ Hey hey လိမ့်လို့လားမရှောင် paredes. လို့လားမရှောင်နိုင်ရင်တော့အသက်သိမ်းသွားနိုင်တယ်